sudah berkunjung di channel saya Elvin N dan tutorial saat ini yaitu menyeleksi foto dengan layer max dan sebelumnya jangan lupa subscribe like dan komen dan ketik uh, eh, centang tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya oke kita langsung aja ini kita menggunakan pen tools dalam menyeleksi foto dan dalam seleksi kita menyeleksinya dengan mendetail bisa dilihat ya masih banyak seperti ini saya akan menyeleksinya Kalau sudah seperti ini kita hubungkan kembali ya. Oke, kalau sudah kita hubungkan, eh, kita pilih selection ya. Klik OK. Kalau sudah muncul ini, lalu pilih layer max-nya. Kalau sudah muncul seperti ini, ketika kamu sudah mengklik layer max-nya, akan muncul seperti ini. Dan di layer max itu klik kanan klik kanan di situ banyak perintah lalu uh, pilih refine max ya nah di dalam refine maxnya ini tidak akan saya ubah-ubah dan bisa dilihat masih banyak uh, apa ya background-background yang belum terseleksi Oke, kita mulai. Ya, kita di sini hanya brush saja, lalu dia akan menyeleksi secara otomatis. Ya, diikuti. unit penyeleksiannya berulang-ulang ya biar kita mendapatkan uh, hasil yang bagus atau yang memuaskan diikuti ya berusaha aja di bagian-bagian yang tidak diinginkan diulang-ulang untuk melakukan pembersihannya ya. ya kira-kira seperti begini nanti akan diperhaluskan lagi ya tinggal di brush-brush saja klik OK ya kita tunggu prosesnya tadi dia akan seperti begini ini penyelis selesiannya jadi terserah teman-teman mau meletakkannya di mana Oke, terima kasih. Sekiranya bermanfaat. Bila ada yang dipertanyakan, eh, komen di bawah kolom komennya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.